Where are you from? We're from Italy. North Africa. I'm from Colombia. We are from Indonesia. I love you too. Uh, <laughs> last Christmas I gave my heart. Ребят, всем большой привет, добро пожаловать на канал Хижина Музыкант, меня зовут Раиль Арсланов. Мы сейчас пригнали с ребятами покататься на горнолыжный курорт Банне, это возле Магнитогорска, Южный Урал. Именно отсюда я хочу начать новый выпуск чат-рулетки, новогодний выпуск, поэтому поставьте лайк перед просмотром и подпишитесь на канал, идем к 3 миллионам подписчиков. В этом году, подводя итоги, хочу сказать, что было сложно на самом деле для каждого из нас, для меня в том числе, но я продолжал радовать вас, несмотря на это все, контентом, поднимать вам настроение в трудные дни, заниматься саморазвитием, поддерживать нашу культуру на международном уровне. В этом году я посетил на самом деле 11 стран, это очень много, если до этого я был только в, за всю свою жизнь в двух странах. Весь список стран, которые я посетил в этом году, вы видите на экране. Были выпуски, и я очень рад, что вам это все зашло. Путешествие качает навыки коммуникации, качает мозги, открывает сознание, глаза на многие вещи. Поэтому не живите в этом вакууме, открывайтесь миру, путешествуйте, и вы поймете, что много еще не видели. Oh, hello. Come on. Hello. Are you going to dance? From? Huh? Where you from, boy? Can you guess by my singing? Mm. I will sing. Listen. It's it's hard. Yeah, by accent. Mm. Okay, okay. Let's see. Let's see. <laughs> Last Christmas I gave you my heart But the very next day you got it away This year to save you from tears I'll give it to someone special Last Christmas I gave you my heart But the very next day you got it away this year To save it from tears I'll give it to someone special Which city? Which, Kazan, from? Kazan, What? Kazan. Do you know this city? No. No. I don't. In Country, country. Do you know my country? No. Which No. country? Um. which country? Okay, I will a little sing in my language. In my Okay, language. okay. Let's see. Let's see. Um, listen. На школьной дискотеке осенний бал Я под гитару песни забитый зал Но тебя увидеть не... Yes? Kazakhstan. Дагестан? Yeah. Oh, how do you know? Yes, it's uh, Russia. Yeah. It's Russia. Famous, famous. Yeah, yeah, yeah. In uh, Russia. Yeah, yeah. But I'm from Republic of uh, Tatarstan. It's not know, I know. Dagestan. You know? Yeah, yeah, yeah. Sure. So, where from? Italy. We're from Italy. Oh, yeah. I was in Italy on Where? June. Rome, Florence, Perugia, Milan, and uh, Venice. Oh. You, you Which one What is your favorite of all five? Um, it's difficult. Rome. Rome, yeah. Rome and Perugia, maybe. All that hell. You missed the best one. Which? Naples. Naples. Naples. yeah, yeah, yeah. Ребята, недавно вам показывал вот такие вот тюменские беспроводные наушники CG Pods достойные и бюджетные за 5000 рублей в 4 раза дешевле яблочных. Покупатели поддерживают нашу отечественную марку и душой, и кошельком. Но не обошлось и без хейта, хейтеры везде. Утверждают, что, мол, никакие это не тюменские наушники. Точно такие же, мол, есть и на Алиэкспресс причем дешевле. А вы про китайские подделки не слышали? Внешне китайские наушники похожи на оригинальные CG Pods, но начинка разная. Давайте сравним, например, у CG Pods есть влаг защита, у китайцев ее нет. Причем у китайцев еще и дешевая маломощная антенна, из-за этого вечно рассинхрон. А что касается тюменских наушников, здесь дорогая крупная антенна, поэтому Bluetooth соединение со смартфоном работает стабильно. Погнали дальше. У китайцев старая плата, у оригинальных CG Pods она более современная, поэтому и работает лучше, и энергоемкость ниже. Аккумулятор Аккумулятор тут тоже более качественный, дорогой, емкий, чем у китайцев. И как заявляют тюменские ребята, проживет минимум 2 года. Еще два плюса. У тюменцев более продвинутые дорогие динамики, поэтому более сочный звук. Заметьте, на тюменских наушниках такие же микрофоны, как на дорогих Apple AirPods. Вы спросите, как это возможно? Просто они делаются на том же самом заводе. И как заявляет компания, здесь идеальная передача голоса. Как видите, разница между оригинальными CG-под с китайскими подделками огромная, поэтому не рекомендую вам экономить и заказывать наушники на Алиэкспресс. А тюменский CG-Pods рекомендую, поэтому ссылочку оставил в описании под этим видео, там же и промокод на скидку в 200 рублей. Погнали. Hey! What? Hi. Don't skip? No, no, no, I'm just... A guy skipped me and... He... we were talking like really nice, and he just left you, and I was like, <gasps> I'm sorry. So <laughs> strange. Hi. Where are you from? It's okay. I'm from Colombia. Where Colombia. From? Nice. I'm from Russia. Russia. yeah. Well, you're the first person I know, he, like here from Russia. That's really unusual. That's so unusual. I show off you something good. <laughs> yeah you actually, if I have to be honest, you don't look like a Russian. How I look like? I thought you you were like I don't know American or yeah. European. I don't know. But you look like Russian girl. <laughs> Maybe. <laughs> For real. A little, a little, yeah. <laughs> Why? No. Just beautiful. I can uh, sing for you what's your favorite singer or singers? Michael Jackson. <laughs> Michael Jackson. <laughs> okay, just play where you want. <laughs> okay, I will play this. <clears throat> It's like a fairy tale I just can't pick up the phone again This time I'll be on my own, my friend One more time I am alone again Sex with you is like I'm dreaming And I just wanna hear you scream again Now you're gone, I can't believe it Time I spend with you to see the I don't care if you believe in me I won't wait good. You're awesome. Uh, Thank you for sharing with me. Thank, thank you. very much. Do you know this song? I was like, I, I think I know it, but I'm not sure. Do you have some talent too? No. <laughs> <laughs> no, I have to be honest. No. Well, uh, I I love to dance. Uh, I think that that's my thing. you know when i have to clean like my place and when i'm working even i, I dance when i'm cooking i dance all the time i love it <laughs> По традиции, все песни, которые я исполню в этом видео, вы сможете скачать в формате mp3 эм в моем телеграм-канале и слушать на досуге. Поэтому подписывайтесь, ссылочка есть в описании под этим видео. Как только добиваем 100 тысяч подписчиков, я разыгрываю 100 видеокурсов по гитаре и вокалу абсолютно бесплатно. О! О! Привет! Опа, русские. Да, я тебя в Ютубе видела. Прикольно. Привет, я привет. Тебя увидеть. А, мне тоже приятно, <laughs> что здесь есть русскоговорящие. Это редко, на самом деле, бывает. Ты тоже музыкантша, что ли? Я... Нет, я просто... Просто написала, что люблю музыку. Не, у тебя же укулеле сзади. А, да, это... Я играла раньше, но я играю не очень хорошо, поэтому... Ну смотри, я могу тебе что-нибудь сыграть, если ты не хочешь мне играть. Я все твои видосы пересмотрела <laughs> вообще. Реально? Представляешь, я недавно э, твой YouTube-канал пересматривала, я удивлена, что увидела тебя сегодня. Судьба, судьба, судьба. Да. Как тебя зовут-то? Женя, а тебя? Женя. Раиль. Да, точно. Ну, смотри, я хочу тебе сыграть свою песню, потому что я хочу немножко продвигать свои песни. Да, вот. хорошо. На школьной дискотеке осенний бал Я под гитару песни забитый зал Но тебя увидеть не ожидал Не замечал, не замечал Глаза в глаза и словно пою тебе Стираю пальцы в кровь, будто не в себе Я знаю твои мысли, но грустно мне Ведь ты была еще мала Двадцать тысяч за окном, детка, я в тебя влюблен Ведь ты была еще мала Двадцать тысяч за окном, детка, я в тебя влюблен Ведь я в тебя влюблен Он, я в тебя влюблен Он об этом знает весь район um. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. очень сочетаются и очень круто сочетаются с битбоксом. Это прям... Спасибо. Ну, знаешь, я эту песню выпустил в сентябре, она есть на всех площадках. Просто пишешь Арслан латиницей. Ты была. Ты была. Да. Но... я скачаю. Очень-очень круто, правда. Спасибо, спасибо. Ну, она, по сути, знаешь, такая больше к выпускным ближе, походу, потому что по настроению в сентябре она не зашла. но ну, может, перевыпущу и а Летом лучше зайдет, какую-нибудь танцевальную версию сделаю. Нет, вот. странно, что не заходит, очень, правда, очень круто. Спасибо. Ну вот ты поможешь, чтобы все слушали, <laughs> распространишь. А ты из какого города? Я с Москвы, ну с Московской области. О. А ты откуда? Ну, в Казани. В Казани. Живу, базируюсь здесь, но много путешествую. Я видела там во Франции видос, еще где-то. Грузия, вроде. Турция. Ты бы хотел, да, попасть в выпуск, если что? Ну... Ну, надеюсь, я там нормально выгляжу, но... Да ты вообще красавица, ты чё? Да, конечно. Но было бы круто. Я рада, что тебя встретила. Это прям приятно очень. Девчонка пошла слушать трек и попросила, чтобы и вы послушали, поэтому ссылочку оставлю в описании под этим видео, трек называется «Ты была», а еще она попросила, чтобы вы влепили лайк этому видео. Музыку, добро и позитив в массы. Hey, Hi, what's your name? S- my name is Rahma and he's Emin. Amin. Nice to meet you. I'm Rail. Rail. Rail. Where are you from? I'm from Russia. Oh, Russia. And you? That was better get that. I'm from Tunisia. North Africa. Oh, nice. Uh, I play music here. Can you play something? Um, yeah. Try to guess from which movie this melody I will play. Okay. Mm. be silly. Yes. And be silly. Oh. Yeah. Oh, <laughs> yeah. That was amazing. The beatboxing Congratulations. The, the, playing. That was amazing. Thank you. It's very complicated. Yeah, was, <laughs> uh, <laughs> shit. That's nice. That's nice. Keep it up. Keep it up. Thank you, guys. Hello. Hello. Hey. He looks like you? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, yeah, yeah, yeah. la la la la la la la la la la la. Yeah, yeah, you're so funny. I can play something like. Mm. singer. No. Yeah. Really? It's accordion. By Wow. Do you know? Or? say I love you. <laughs> yeah. You are dancing very well. <laughs> where, where from? Philippines. Nice. Can you guess from which country am I? Mexico. Mexico? No. Español. <laughs> no. Try. Argentina. No, I can sing, you will say, okay? Мы вышли из дома, когда во всех окнах погасли огни Один за одним мы видели, как уезжает последний трамвай Ездит такси, но нам нечем платить И нам незачем ехать, мы гуляем одни На нашем кассетнике кончилась пленка мотай Yes? Видели ночь, гуляли всю ночь утра. Yes, you know? Russia. The fall. Ah. So good. Thank you very much. I wish you good night. Bye bye. На этом все. Надеюсь, мое видео подняло вам настроение. С наступающим Новым Годом вас. Не забудьте подписаться на телеграм-канал, где сможете скачать все песни из этого видео в формате mp3 эм слушать абсолютно бесплатно ставить на звонок. И не забудьте поставить лайк под этим видео и написать, какая реакция понравилась вам больше всего. Всех обнимаю, еще увидимся, пока-пока.